Nous sommes mi-février et cette sortie botanique nous donne à nouveau l'occasion de visiter la magnifique calanque d'Anvaux entre Marseille et Cassis dans les Bouches du Rhône. Nous nous trouvons ici au cœur du nouveau parc national des Calanques. La Calanque d'Anvaux est certainement une des plus belles calanques de Marseille. La mer entre profondément dans les terres, entourée de hautes falaises. L'eau y est calme et translucide et reste fraîche même en plein été. Le principal but de notre sortie botanique du jour est d'aller à la recherche de l'offrice de Marseille. Ce n'est que récemment, en 1990, que cette offrice a été formellement décrite. Et c'est ici, dans les calanques de Marseille, que les découvreurs, Erol vela et Julien Vivillon, ont pu mettre en évidence la spécificité de cette orchidée. Pourtant, le secteur était fréquenté depuis longtemps par des botanistes. Jusqu'alors, cette ophrys était souvent identifiée comme ophrys litigiosa ou ophrys provincialis. C'est la précocité de sa floraison, dès janvier-février, qui a été un des premiers indices de sa particularité. D'autres critères, comme la taille des tépales et du label, la présence de gibbosité et l'inclinaison des organes sexuels ont permis de mettre en évidence l'originalité de cet ofrice Proche de l'offrice aranifera, cette plante porte désormais le nom d'Ophrys aranifera, sous-espèce Massilienzi. À la suite de cette nouvelle identification, d'autres Ophrys de Marseille ont été identifiés dans le Var, les Alpes-Maritimes, le Gard, l'Hérault, mais aussi en Italie et probablement en Croatie. La pollinisation des Ophrys est particulièrement étonnante les ophrys sont presque tous pollinisés par supercherie amoureuse. Des insectes hyménoptères tentent de copuler avec ces fleurs qui ont l'odeur et l'aspect d'un partenaire amoureux. Au cours de ce contact prolongé, ils se chargent du pollen qu'ils véhiculeront involontairement sur une autre fleur également trompeuse. Offris lupercalis. Encore un Ophrys précoce, d'ailleurs capable de s'hybrider avec l'offris de Marseille. Car il semblerait qu'ils aient en commun les mêmes insectes pollinisateurs. Smyrnium olusatrum. Introduit dans les potagers comme plante alimentaire, sa culture était autrefois très répandue mais presque partout, elle a été remplacée par celle du céleri. Les jeunes pousses étaient consommées comme légumes. Les feuilles servaient à l'assaisonnement comme celle du persil. Retirées de terre en automne, les racines, après avoir passé l'hiver, perdent leur amertume et deviennent plus tendres et sont alors comestibles. Ces graines aromatiques peuvent être ajoutées au pot pourri. Euphorbia characias. Comme toutes les euphorbes, toutes les parties de la plante sont toxiques par ingestion. On observe, lorsque l'on brise cette plante, qu'il s'écoule un latex blanc. Il est irritant pour la peau et dangereux pour les yeux. La toxicité de la plante persiste même après séchage. Il est conseillé de ne pas consommer d'escargots ayant brouté des euphorbes. Comme déjà évoqué dans une vidéo du mois de décembre dans le Garlaban, voilà de nouveau la chenille processionnaire du pain. Recouverte de poils urticants et allergisants, ces chenilles représentent un danger pour les enfants, les personnes allergiques, les chiens et les chevaux. C'est sur les pins que la femelle papillon pond ses œufs et que ces chenilles forment de volumineux nids d'hiver. C'est normalement au printemps que les chenilles quittent l'arbre en procession les unes derrière les autres pour aller s'enfuir sous terre pour achever leur métamorphose. Cette année, la saison étant particulièrement clémente, les chenilles ont déjà commencé leur procession. Voici la lèche de Aller, particulièrement précoce. Cette sortie nous a permis de profiter du paysage exceptionnel du parc national des Calanques, tout en nous permettant de faire l'étonnante rencontre botanique de l'offrise de Marseille. Ce n'est finalement pas surprenant de trouver une fleur exceptionnelle dans un milieu exceptionnel.